Nosotros el proyecto religioso lo hemos podido tirar adelante y poquito a poco no hemos dejado de trabajar en todo el año, pero bueno, Ah, tampoco podíamos hacer la romería este año, el año pasado fue suspendida también por mediación del COVID. Entonces este año eh, en un sitio cerrado podíamos hacer algo. Entonces significa que esto es como una especie de noche romera. No es la romería, pues la romería va con sus caballos, sus carretas a un lugar en el campo, pero en este parque, pues muy simbólico aquí en Villa de Cán, es muy lindo, y teniendo la ocasión de poder estar, digamos, controlado por, por, el problema del COVID que hay, pues hemos inventado esta noche Romera. És molt important que, que totes les associacions puguin tornar a recuperar les seves activitats. Eh, ja la Festa Major ha estat una ocasió per, per poder començar a, a agafar aquest dinamisme, no? i jo trobo que, ja ho comentava amb el president de la Federació d'Associacions, que veritablement eh, tothom està agafant un altre cop amb empenta les activitats, tothom està tornant a organitzar coses i podem tornar a tindre públic encara amb mesures de control i amb mesures de, de seguretat, pero això ben aviat también espero també que pugui passar. En tot cas, el més important es poder continuar organizando cosas, que hi hagi públic, que la gente pugui sortir y pugui tornar a trobar-se amb activitats culturals. El proyecto de los patrones de Viladecans eh, se inició con el interés de recuperar la antigua imagen de la Virgen de Salas, que se como en la Guerra Civil, y sin querer tampoco mm, competir ni desmerecer la actual talla que existe la, en la ermita y que se venera en la la parroquia de San Juan, pues raíces, recuperamos esa virgen que era de vestir y entonces ha sido un proyecto que a través de este manto también que hemos realizado para Fiesta Mayor, pues viene un poquito a cerrar eh, el proyecto que queremos también aportar en Fiesta Mayor, ¿no? dentro de que también se celebra pues, la festividad de Santa María de Salas, que es el motivo por el cual celebramos Fiesta Mayor el 8 de septiembre y viene pues a cerrar todos estos proyectos culturales y religiosos que hacemos en colaboración con las parroquias de Viladecán.